تمرین نوتهای سفید و سیاه روی سیم دوم در نظر داشته باشیم نوتهای سیاه یک پا نوتهای سفید که دو برابر اونها هستند دو پا سول لا لا این درس رو با سرعت 60 اجرا کنیم thank you کمی تندتر میکنیم